Takže zdraví ťa Edo Jackson snad pre ďalšom páte z Rebaldi z Basic Teenage Education Learning a tentokrát tu máme moc s názvom Hagivagi's Factory od developera menom Revi. Takže um, pravdepodobne um, Hagiwagi overtakeol Baldiho školu a premenil celú školu na um, tu jeho továreň a už som tento mod videl u niekoho hrať a ten mod vyzerá fantasticky, takže som sa rozhodol si ho zahrať sám a, a proste chcel uvidieť, že ako mi to pôjde a že aké to je. Takže predtým, než sa vrhneme na tento mod, by som ťa chcel poprosiť, aby si dal odber, lebo môjim snom je dať tisíc odberateľov na tomto kanáli a odber mi veľmi, veľmi, veľmi, veľmi, veľmi pomôže a keď to spravíš, tak um, budeš dostávať notifikácie na všetky moje videá, na všetky moje streamy a proste všetko ohľadom na môjho kanála, ohľadom môjho kanála. Čiže na tejto úvodnej stránke <laughs> môžeme vidieť samotného Hagiho, to je nejaký, jak sa volá, Bot alebo nejako, ale to je nejaká mačka. No, takže Bongo Cat. No, takže <laughs> môžeme sa vrhnúť na samotný mod. OK. Zase to dám trošku aj hlasnejšie. Tak. His Huggy. is kameraden. Mooi Huggy. Want dat betekent al die Die ik Dat is een oh, poster. Dus, eh, dus <laughs> dat is tegen. Ik heb wel even tegen. I love your mom. Meowland for your mama cool. Now it's time for everybody's favorite <laughs> subject, math. Answer the three questions correctly, and you might get something special. Just great job! That's right! Problem 2. You're doing fantastic! Problem 3. Great job! That's right! hurry! Come here and get your prize! A shiny quarter! Just on it with the left mouse button to pick it up. Then, when you find something you can use it on, right-click on the object with the corner Problem 1. Hey, good one. Problem 2. Co? Však 2 minus 8 je minus 6. Čo je? A teraz nás hamster bude naháňať. Páči sa mi ten dizajn. Tých... Um, tek, uh, výber tých textúr sa mi páči ako zvolil developer tie textúry. Sa mi páči. Páči sa mi tiež, že ako prehádzal tie lavice, lebo samozrejme sme v Hagiho labáku, či továrni na hračky a nie sme v škole, tak sa mi páči, že developer to takto. Aha, už tam je. On chodí! Haki Wagi chodí. Čiže teraz máme 10 euro alebo 2 shiny quartere shiny, Kota A ideme si zobrať, čo to je toto. Nejaká hračka, či čo Hagiwagi Toy. <laughs> Čiže odfriasknem Hagiho jeho vlastnou hračkou, to čo je. že tá sensitivita je taká vysoká, že... No poď, Hagi! No, poď už. No drinking drinks in the halls. Ale no tak. A kde je principál? A tam je. Čiže principálne ten uh, dinosaurus. Ten bron, či ak sa volá. Uh, viem. A toto bude... Počkaj. Um, 2468. Ne. <laughs> Čiže odfľaskal som principálna s Hagihom down the hallway a Brown už po mne ide. Brown Principal už po mne ide. 15 seconds. Detention for you. Jojojojoj. You should know better. Mám ešte jednu písadu. Takže to máme popí, Poppy, Kisimichi, Hagiho, Vagiho, Brown. Eh. To mi nejako nepomohlo. Nie. Looks like it's sweeping us. O, o, ok, ok, ok, ok. okej, To, to mi trošku nevyšlo. Ja som v podstate nevedel, že že ktorý charakter je principál, ale už viem. Wuggy when he hugs you, he'll never stop. <laughs> Your friend Huggy. A patrz na mi, że... że... Nasza czatku dała Now it's time for everybody's favorite subject. Great job! That's right! Problem two. One. Uh-huh. You got it! Problem three. I can't believe it. You're incredible no. You did great. Come here and get your prize. A shiny quarter. Just click To je Problem one. One. Yeah. Minus. I can't believe it. You're incredible. Problem two. Seven. Plus good one. No. Hagi Vagi sa naštval. Hagi sa naštval. Čiže... Páč... <laughs> Teď sa mi páči, ako sa tie dvere neotvárajú celé. Že sa proste otvárajú do polky, ale vy môžete prejsť cez ne. Cez, cez ne cel, celkovo. Takže, koho sme zatiaľ videli? Videli sme... Videli sme Hagiho, čo je vlastne Baldy, videli sme Brona, čo je vlastne um, principál. Videli sme Kisimisi, to je vlastne Arsene Grafters. A potom sme videli neviem či popy alebo koho sme to videli ale veľa toho sme nevideli takže fakt teraz čauko máme nožnice teraz sú modré z nejakého dôvodu A hej! O, także ta maczka je buli. Nie wiem jak se ta mačka wola tak gdy wolać, że bongo ket. Także... Także boli je bongo ket. úprimne, ja vám takto poviem, že aj keď som túto hru videl už viac než menokrát, lebo táto hra je taká populárna, že... Looks like it's sweeping time! Gotta sweep, sweep, sweep! Ale... Nikdy som sa... No drinking drinks in the hall. Ale... Okay, detention. Gotta sweep, sweep, sweep! Gotta sweep, sweep, sweep, sweep! Gotta sweep, sweep, sweep! Sweep, sweep, sweep! Detention for you. Okay. Gotta sweep, will you sweep, learn? Co wideo rozpędza, a myślę, I to bola mamy ją anglek. a áno. A kde je Hagi? Tam je. Už nemám čo robiť. A čo je tu? A to je ten DVD player. Okay. Wyskuszamy to się raz. <laughs> bo to mi tak nie idzie. Now it's time for everybody's favorite. Great job! Shit. I can't believe it. You're incredible. Great job. That's right. parade. Come here and get your prize, a shiny quarter. Just click on it with the left mouse button to pick it up. Then, when you find something you can use it on... Problem 1. 9 minus 3 equals... Já jsem tak věděl, že to je 6. A nechal jsem se ukabat i tak. Ježíš. Das bude... Hagi rýchlejší. Ako celkovo tento mod sa mi ľúbi moc, pretože je pretože má aj tak story zmenené všetky tie postavy mám zmenené. Ale čo sa mi nepáči je to, že všetky zvuky tých postav sú rovnaké. Ale to aj sám developer písal, že že <laughs> že to postejne dokončil. Tak dúfam, že bude update na tento mod. Niekedy v budúcnosti. A dúfam, že zmení tie zvuky tých všetkých postav. Lebo takto to ruší tú tak toto roší ten gameplay proste, že... Že... Že máte sa cítiť ako v inej hre, ale tie postavy sa... Tie postavy sa proste správajú tak isto, ale vyzerajú inak. Tak. to vyskúšať po tretie. Bron Choď do faka. Chcem odfľasknúť Hagiho down the hallway. Dole touto chodbičkou. No poď. Už. Hugi. Looks like it's sweep. Gotta sweep, sweep, sweep, sweep, sweep. No. Gotta sweep, sweep, sweep. Oh. Gotta sweep, sweep, sweep. Okay. Toto si beriem. Čiže toto je 7. Um, 6. 5. oh, nie, nie, nie, nie. Ne, ne, ne, ne, ne, ne. Škoda, že to není mod menu. <laughs> Lebo vo väčšine modoch, aj keď to nečakáte, tak je tam proste to fazgajovo modmenu. mod menu. Ja jem naspäť. I see you. Friend. No, spreite na minha ongoia. I hunt people for all eternity. Oh. Nie, ty no. zabíjaš. For all eternity. Nie, že ty ich objímaš, ale ty ich zabíjaš. To je to. máme grab pack, čo je asi... Čo sú tie Bicol Boots. O! Potom máme nožnice a ďalšiu výsodu, čo je vlastne tá hračka, ktorú sme odfriaskli iba od, od teda Hagiho down the hallway. No, možno ste si všimli, že ten, tá nahrávka, to video je oveľa kvalitnejšie. Lebo ho, doteraz som točil len 30 fps a z toho dôvodu, že tie uh, súbory sú príliš veľké. že tak som si to prepol na 30 fps a proste eh? to som dobre netrafil, že jo. Alebo? Že proste uh, sa mi nepatilo, uh, že to sú, sú veľké. A tak som si to prepol na 30 fps, tým, že to už bude v pohode. Play, oh, that makes me stay! Play, potom som si uvedomil, že aj tak má veľkú pamäť. Takže toto bol Huggy Wuggy's Factory od developera menom Revy. Takže dúfam, že na tento mod bude aj update s tým, že tam budú už pridané aj tie zvuky postav. Páčilo by sa mi, keby vás Baldi, eh, teda Hagi chytí, tak prehrá ten zvuk, keď, aj, keď vás aj chytí v reálnej hre. Takže ako by som hodnotil tento mod? um, textúrovo z textúrovej stránky ma to veľmi prekvapilo, lebo fakt som nečakal, že sa takto developer s tým vyhrá, áno. A, a nachádza, nachádza to takú takú atmosféru tej továrne, povedzme si, hej, a je to veľmi pekné, že sa takto vyhral developer s tými textúrami. Čo sa týka zvukov, zvukovej stránky, um, samozrejme developer písal tuto, môže vidieť, asi sa mojou webkou je napísané, že sorry, dubbing was not done, čiže možno pri ďalšom update to ten revy fixne a dúfam, že to bude už v pohode. Čiže že dá, takže dávam tomu, tomuto módu 4 vezičky z 5. Takže ak si tento mod budete chcete zahrať vy, tak link na tento mod nájdete v popisku videa. Ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať like odber a koment a ja sa budem tešiť u ďalšieho videjka.